और एक बार और एक बार बोलो महादेव निर्भय हो मनारे प्रचंड स्वामी रे अतर्क अवधूत है नमस्कार दोस्तों एक्सप्लोर विद जय गुरुदेव में आपका स्वागत है आज इतिहास में पहली बार दर्शकों की मांग से हिंदी में आपको गिरना परिक्रमा की जानकारी वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबाना भारत के गुजरात प्रदेश में सौराष्ट्र प्रांत के जूनागढ़ शहर से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर एक भव्य और दिव्य पर्वत किन्नार विराजमान है किन्नार पर्वत की पांचवी चोटी को गुरु शिखर के नाम से पहचाना जाता है यह भगवान दत्तात्रेय जी की चरण पादुका है जिसके दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आकर गिरनार का दर्शन करते हैं इस गिरी नारायण यानी गिरना ने भगवान शंकर के पास वरदान मांगा था कि मेरे इस पर्वत पर 33 कोटि देवताओं सिद्धों और संतों का निवास होना चाहिए भगवान शंकर ने इनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए उन्हें वरदान दिया इसलिए गिरना परिक्रमा दत्त पादुका दर्शन दत्त धुना दर्शन अन्न क्षेत्र का प्रसाद लेना उसे अलौकिक पुण्यकर्म माना जाता है इस गिरनार पर माता पिता की आज्ञा अनुसार भगवान दत्तात्रेय जी ने बारह हजार वर्षों तक तपस्या की इस कठोर तपस्या के पश्चात जिस जगह पर आज स्वयंभू चरण पादुका है उस स्थान पर वह आकर से निराकार हुए सगुण से निर्गुण हुए भगवान दत्तात्रेय जी जब गिरनार पर तपश्चर्या कर रहे थे तब एक भीषण अकाल पड़ा और सामान्य जीव जंतुओं को पीड़ा देखकर दत्त माता सती अनुसया ने दत्त भगवान को इस अकाल का निराकरण करने को कहा तब भगवान दत्तात्रेय जी ने अपनी तपश्चर्या के अवस्था से जागृत होकर अपने हाथ के कमंडल को पत्थर पे मारा और गंगा जी और दूसरे जगह पे अग्नि प्रज्वलित की यही स्थान को कमंडल कुंड और दत्ता अग्नि कहते हैं उस स्थान को भगवान दत्तात्रेय जी का अक्षय निवास स्थान एवं दत्तात्रेय धुना के नाम से जाना जाता है भारत में तीर्थस्थान की परिक्रमा बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध है माना जाता है कि गिरनार हिमालय से भी पुराना है और हिंदू धर्म के लिए सबसे पवित्र पर्वत है गिरनार के घने जंगल में लगभग 36 किलोमीटर लंबी गिरनार परिक्रमा है और हर साल कार्तिक महीने में होती है गिरनार जूनागढ़ में आयोजित लिली परिक्रमा के इस भव्य आयोजन में भारत भर से 10 लाख से अधिक भक्त हिस्सा लेते हैं गिरना पर्वत के दाहिने हाथ की तरफ से की जाने वाली परिक्रमा को गिरना परिक्रमा कहते हैं यह परिक्रमा कार्तिकी एकादशी से कार्तिकी पूर्णिमा के पाँच दिनों में करते हैं परिक्रमा का मार्ग जंगल से गुजरता है कई जंगली प्राणियों का वास होते हुए भी दत्त कृपा से आज तक लाखों भक्तों ने निर्विघ्न यात्रा पूर्ण की है यह यात्रा दत्तचरण पादुका दत्त धुना तथा अन्न क्षेत्र के प्रसाद ग्रहण करके ही पूर्ण होती है भारत में जितने भी दत्तावतार हुए उन्हें भगवान दत्तात्रेय जी ने इसी स्थान पर दर्शन दिए हैं जो इस सिद्ध भूमि का महत्व प्रतिपादित करता है परिक्रमा के दौरान बहुत सारे अन्न क्षेत्र आपको मिलेंगे इस अन्न क्षेत्र का लाभ उठाते हुए हम जीना बाबा की मड़ी की तरफ चल दिए यह सामने जो आपको दिख रहा है वो जीना बाबा की मड़ी है अब आइए एक महाराज से मिलके उसकी जानकारी लेते हैं नमस्कार महाराज नमस्कार आपका नाम बता दीजिए प्लीज़ शंभुपुरी बलरामपुरी मैं यहाँ का लघु महंत हूँ जीना बाबा मडी का और जीना बाबा मडी का जो चलम है हाँ। <clears throat> चिलम का महत्व ये है कि जीना बाबा और साधु संत यहाँ इस चिलम को पीते थे मतलब जैसे अपने आजकल चलम पीते सब साधु ऐसे ये चिलम पीते थे अच्छा <clears throat> <clears throat> तो कई बार ऐसे साधु संतों ने इस फिल्म से मस्ती की जीना बाबा क्योंकि आज जीना बाबा बहुत बॉडी में थे और बोल रहे थे कि भाई जीना बाबा आपका नाम जाड़ा बाबा होना चाहिए अच्छा तो जीना बाबा ने कहा कि भाई कभी ऐसा समय आएगा तो मैं इसका प्रमाण दूंगा कि नहीं मैं जीना हूँ मेरा नाम है ऐसा ही मैं हूँ तो वक्त चलते चलते ऐसे फिर से ऐसा समय आया कि जो ही साधु संत जो इसकी मस्गरी करते रहे जैसे साधु में तो ऐसे हुआ तो महाराज जी जो जीना बाबा थे वो समय आया तो ऐसे सब बैठे थे साधु संत और चिलम चल रही थी हम्म। तो उस चिलम के अंदर से सब सामा गांजा उसका कुकरी सब निकाल के जीना बाबा जय गिरनारी जय गिरनारी बोल के वो चिलम के अंदर से पसार के निकल गए हाँ। वही ये चिलम है और तब ऐसा कहा जाता है और हमने हमारे गुरुओं से सुना है कि तब स्वयं दत्त महाराज उसकी परीक्षा लेने आए थे साधु के रूप में और जो मस्गरी हो रही थी तब उसके दत्त महाराज के शिष्य सागरगढ़ महाराज भी यहाँ विराजमान थे जीना बाबा मढ़ी पे अच्छा। वही चलम है और वही का महत्व है ये परिक्रमा ओके उसमें से प्रसार हुए थे मतलब क्या हुआ था उसमें से पास हुए पास हुए थे अंदर से अंदर से अंदर से पास हुए थे तो, तो ये अभी चिलिम है जी वही चिलिम है वही जो देख लेते चिलिम के दर्शन के बाद आइए अब बाजू में स्थित धुनी के दर्शन कर लेते हैं आइए अब जो वो जगह देखते हैं जहाँ पे दत्त महाराज ने जिना बाबा को दर्शन दिए थे चिंतन श्री गुरुदेव अब रामनाथ महादेव मंदिर जाके महादेव के दर्शन करते हैं ये जो आपको सामने दिख रहे हैं वो रामनाथ महादेव है गिरनार परिक्रमा भवनाथ की तलेटी में स्थित दुधेश्वर महादेव के मंदिर से शुरू होकर घने जंगलों से होकर गुजरती है बीच में सागौन बांस के जंगल बहते झरने और उबर खाबर तीन पहाड़ पाए जाते हैं 36 किलोमीटर लंबे इस परिक्रमा में कई मंदिर है जिसमें जीना बाबानी मढ़ी मालवेला सूरज कुंड सरखड़िया हनुमान बोर देवी खोडियार माता और अंत में भवनाथ मंदिर होकर परिक्रमा समाप्त होती है हम अभी दो दिन की परिक्रमा कर रहे हैं और आपको ये जो सामने जो मंदिर दिख रहा है वो मारवेला में स्थित है जब भी हम यहाँ पे पहुँचे तभी पहले से ही बहुत सारे लोगों ने अपनी जगह स्थापित कर ली थी आज रात यहाँ पे हम मारवेला में रुक के सुबह दूसरी दिन की परिक्रमा चालू करने वाले हैं अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त भैया जी अभी सब दर्शकों आपको देख रहे हैं आप दर्शकों को बताइए आप क्या क्या नाश्ते में देते हो नाश्ते में चाय है बिस्किट है और भुंगरा बटेटा है और सब्जी है रोटली है बाजरे का रोटला है चाय भी है चाय भी है ना ठीक है और चाय गर्मा गर्म आज मसाला रहा है बस ठीक है अभी मुझे एक बात बताइए आपका मोबाइल नंबर दीजिए ताकि दर्शक आपके पास आ पाए मेरा मोबाइल नंबर है पहले नाम बताइए मेरा नाम सुरेश है सुरेश वाघेला मैं जेतपुर का रहने वाला हूँ राजकोट के पास और मेरा नंबर है सत्तानवे चुमाली छत्तीस पाँच पिंचोतेर वो पापा का नंबर में बता सकते हैं नंबर हिंदी में हाँ बयासी ट्रिपल जीरो छासठ बयासी ट्रिपल जीरो छासठ छैतालीस चुम्मालीस इंग्लिश इंग्लिश में ठीक है चलो दूसरे दिन सुबह हम उठ के अपने परिक्रमा के मार्ग से चल दिए यहाँ से हम आए थे और इस ओर हम लोग को जाना है दूसरे दिन नल पानी की घोड़ी पार करने के बाद हम आगे बढ़ते रहे वो खोल के दिखाइए अभी उनको दर्शकों को दूसरा ओ जबरदस्त तो अभी एक बताइए इसको क्या बोलते हैं इसको लीला पिस्ता बोलते हैं कौन सा पिस्ता लीला पिस्ता लीला पिस्ता और ये क्या है कहाँ से आता है ये फ्रूट है ड्राई हाँ। फ्रूट में आता है वनस्पति हाँ। बोलते हैं इसको वनस्पति बोलते हैं ये मोतीबाग एग्रीकल्चर जूनागढ़ फार्म में से आता है जूनागढ़ फार्म में से एग्रीकल्चर फार्म में से आता है तो ये इसका कौन से मंथ में आता है ये सिर्फ नवंबर दिसंबर या ऐसे कितने मंथ दो महीना ही आता है दो महीने में दो महीना आता है नवंबर दिसंबर दो नवंबर दिसंबर दो महीना आता है इसका अभी ये फ्रूट कितने में बेच रहे हो आप ये टेन रुपीज़ में बेच रहा हूँ टेन रुपीज़ का एक और इसमें कितना निकलता है ये सीड्स एक में से पंद्रह से बीस नंग निकलता है पंद्रह से बीस है ओके ओके ओ, ये छिलका निकालना पड़ता है हम्म। खोबरा एकदम खोबरा है मैं क्या बोल रहा हूँ ये अभी कच्चा या ये ऐसे ही रहता है नहीं ऐसे ही रहता है ऐसे ही अगर ये रह जाता है तो पक जाता है हम्म। हाँ, उससे ये अभी आप जो खा रहे हो हाँ। वो पोचा दिख रहा है फिर ये अगर रखोगे तो कड़क हो जाएगा हम्म। कड़क हो जाएगा ये जो सामने आपको दिख रहा है वो दाइने और भवनाथ मंदिर और बाइने और बोर देवी का मंदिर लगता है अभी हम पहले बोर देवी का दर्शन करके आते हैं देवी जाते समय आपको बहुत सारे मसालों के ठेले आपको बीच में लगेंगे यह जो सामने दिख रहा है वो बोर देवी का मंदिर है बोर देवी का दर्शन करने के बाद यहाँ पे राम नारायण दास एक महाराज मिले हैं उनसे जानकारी लेते हैं आप थोड़ा सा परिक्रमा के बारे में और बोरदेवी के बारे में दर्शकों को बताइए हाँ गिरनार परिक्रमा की जो विशेषता है वो गिरनार की मूल जो है 36 किलोमीटर की प्रदक्षिणा होती है बराबर उसमें कृष्ण भगवान ने यादव कुटुंब को लेकर हम्म। या तो छत्तीस करोड़ देवताओं को लेके हाँ। ऊपर से फूलों की वर्षा वर्षाई हाँ। जब परिक्रमा भगवान कर रहे थे सुभद्रा जी हाँ। कृष्ण भगवान पांच पांडव तो देवताओं ने फूलों की वर्षा वर्षाई प्रदीक्षिणा में और स्वर्ग जैसा माहौल बन गया लंगर चल रहे हैं प्रसाद का छोटी छोटी दुकानें हैं व्यापारी लोग अपने कमाने के लिए आ जाते हैं रोजी रोटी के लिए तो उसे भी मिल जाता है प्रसाद पाने के लिए भी अन्य क्षेत्र सब जगह लगता है लंगर तो आज किसी को भी इस प्रदीक्षिणा में न तो सांप काटता है हाँ। न बिच्छू ने आज तक किसी ने शेर शेर ने भी उसको काटा नहीं काटा नहीं बराबर शेर कितना यानी कि अन्य प्राणी अन्य प्राणी जंगल के जंगल के बराबर सब उसका स्वागत ये ये दत्त महाराज की कृपा नहीं है तो क्या है आज मानव अपना सब धंधा छोड़ के हाँ। बरकती लेने के लिए आते हैं पुण्य कमाने के लिए आते हैं तो भगवान जिसकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं तो आज तक अभी तक ऐसा हमने नहीं देखा है कि शेर ने किसी को पकड़ लिया हो दीपड़ा ने पकड़ लिया हो चीता ने पकड़ लिया हो हाँ। ऐसा कभी नहीं और बोरदेवी माता का जो मंदिर है जो सानिध्य है बेन सुभद्रा जी का हाँ। लग्न हाँ। अर्जुन के साथ किया हरण करवा के बेर के पेड़ के नीचे जंगल में प्रदीक्षिणा करके इसका महात्म्य बढ़ाने के लिए और यहाँ शादी किया भगवती माँ जगदम्बा महिषासुर मर्दनी है तो जगत की माता है तो उसके पास सबको आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा क्योंकि जगत की माता है पेड़ के पेड़ के नीचे अर्जुन का शादी हुआ बहन हाँ। सुभद्रा जी का क्यों हुई कि दुराचार जो था हम्म। उसके साथ शादी हो जाएगी हम्म। तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे हम्म। इसलिए हाँ। भगवान ने उसका हरण करवाया और ये गिनार क्षेत्र में प्रदक्षिणा करके आखिर में माँ जगदम्बा के सानिध्य में आशीर्वाद माने स्वयं प्रकट होके दिया ओ अच्छा क्योंकि स्वयं त्रिलोकनाथ आए विष्णु भगवान उसका अवतार है कृष्ण भगवान गुरु शिखर के बारे में बताइए जो गिरनार जो मूल है हम्म। मूलभूत स्वरूप वो शिव स्वरूप है हम्म। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की प्रक्रिया शिव स्वरूप में बदल जाती है और प्रवास क्षेत्र सौराष्ट्र प्रांत हम्म। प्रथम ज्योतिर्लिंगम ये प्रत्यक्ष है पहले गजानंद जी है हम्म। स्वयंभू है क्या है पांचों छह मूर्ति जो है वो स्वयं प्रकाशित पत्थरों में से उत्पन्न हुई है उत्पन्न हुई है। तो पहली मूर्ति जो है गजानंद गजानंद जी की निकलती है दूसरी है माँ भगवती की शिव जी के साथ हम्म। तीसरी शिव जी की हम्म। कि जो स्वयं प्रकट है किसी ने उसकी प्रतिष्ठा नहीं किया स्वयं ये सारी फिर कछुआ है हम्म। फिर नंदी है नंदी के बाद शेर है एक देखने का भी यह है कि जो हम जगमोहन में हम्म। जितना कछुआ का गैप रहता है शिव मंदिर में शिव मंदिर में उतना ही है ओ, अच्छा और नंदी का स्वरूप जितना हम नंदी को गैप रखते हैं हम्म, उतना ही स्वरूप है उसी के ऊपर से पूरे पूरे विश्व में शिवलिंग की यही प्रथा है कि भाई इसके ऊपर से पूरे विश्व में शिव मंदिरों में जितना गैप है गिरनार क्षेत्र में हमने प्रत्यक्ष देखा और भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है कि हमने हमें दर्शन दिया तो हम उसके आभारी हैं और उसके ऋणी भी और गिरनार क्षेत्र में हमें रहने का मिला ये हमारा सौभाग्य है सर्वे भवंत सुखनाम सर्वे संत निरामय सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्य दुखभाग क्या बात वाह वाह अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त धन्यवाद महाराज जी परिक्रमा के दौरान हमें एक बाल शंकर मिले हैं हर हर महादेव बोलो और एक बार और एक बार बोलो हर हर महादेव हर हर महादेव दूसरे जगह पे जाएगा तेरा परिक्रमा में आपको खोडियार माता का मंदिर लगेगा પૂર્ણ કરતા જાઓ માં જગદંબા ભેળિયાવાળી ખોડિયાર તમારી મનોકામના પૂરી કરે खोडियार माता के मंदिर से आगे आने के बाद आपको गिरनार शिखर सामने दिखने लगेगा यहाँ पे अगर ठीक से देखा जाए तो ऊपर से उ- उड़न खटोला जो रोपवे बनाया गया है वो हमको दिख सकता है सामने जो आपको गेट दिख रहा है वो परिक्रमा का अंतिम स्थान है यहाँ से गेट से बाहर आने के बाद परिक्रमा यहाँ पे समाप्त होती है दाहिने और आपने देखा जाए तो गुरु शिखर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ यहाँ शुरुआत होती है यहाँ पे परिक्रमा का अंतिम स्थान है चलो आइए यहाँ से दत्त महाराज को हम वंदन करते हैं अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय तो दोस्तों यहाँ पे हमारी परिक्रमा समाप्त होती है यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सबको शेयर कीजिए और चैनल अगर अच्छा लगा हो तो एक्सप्लोर विद जय गुरुदेव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए